stress up the groove. The energy a little different when the blessings accrue. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool. Could be anything in the world, but I can never be you because I work too hard for it. No, I need to beat it, boy. You mess up the mood. Yeah, ooh, I work too hard for it, and I need it, so please don't mess up the mood. Здравейте, аз съм Пепо и това е моята джета. Джетата е 91 година, 4 по 4 оригинално и стана моята мечта. Но историята започва доста преди това. В далечната 2009 година много исках гол двойка. Гол двойка. <laughs> и търсехме гол двойка. Трябваше да е черна, ниска долу и страшно да бучи. Но не намерихме гол двойка. Намерихме Jetta 2, 1.6 карбуратор. Взехме джета двойка и се почна, както всеки един млад автомобилен ентусиаст, да се купуват спортни джанти, спортни седалки, спортни волани, всичко най-спортно имаше в джетата. След това джетата се продаде, защото направих кофти грешка, <laughs> която се казва Citroen Saxo. Една година се мъчих с саксото да се убеда, че това е моята кола, но не беше любов от пръв поглед. До момента, в който пожелах отново да имам джета. И дойде това нещо. Благодарение на брат ми, който я намери в бившия продавалник, обявата гласеше продавам джета 1.8. Имаше 4 снимки, от които една на калника, една на дръжката и една на цялата кола и четвъртата снимка не се зареждаше, като на снимката на калника имаше табелка синхро. Това запали желанието колкото се може по-бързо да отидем да я видим. Звъннах на един приятел, Коце. и отидохме до Благоевград. Колата беше накикерена на едни 17 супер грозни, цялата розова, но нямаше никакви фрапатни забережки като ръжди, липсващи детайли и прочие. Капарирахме колата и на следващия ден вече имахме джета. Гордо си направих снимка на последното МВ на Благоевград посока София, че съм горд собственик на мечтаната джета. Джетата, за, за да стане проект, трябваше да не я карам, да може да се разглоби на съставни части. Тогава се взе вече черен голф двойка с ниско окачване и бучащ, да сбъднеме мечтата. Джетата се разглоби на съставни части, като наехме гараж и две мазета, които да съберат абсолютно всички части на автомобила. всяко едно болче, всяка една част беше изпесъкостроена, подцинкована, боедисана на прахово, старателно увита в стреч фолио и складирана в мазетата и гаражите. Двигателят на джетата е оригиналния, 1800 кубика, 98 коня, като претърпя шлайфане на глава, напасване на клапани, нови сегменти, всичко е направено така, че да мога да издържи това, което е издържало до сега, още толкова. Доста части вече за мотора ги няма и повечето кутийки беха се едно си ги извадил от музей. Отделно колата е комплектована с а, въздушно окачване, аз точно така си я виждах в мечтите. Окачването е къстъм, бая хора са замесени и в него, на което им благодаря. Колата може да се сваля и се дига, клиренса, който може между гумите да прави около 7-8 см, което позволява да стигне до някои места за снимане, които доста коли не могат да, да стигнат до там. Всичко по въздуха е скрито така, че да не се вижда. Идеята на колата беше да си е напълно стокова, ако може да се нарече това нещо стоково, но всичко да е скрито и да няма излишни неща, като бутилките, примерно на въздуха, са скрити в ниша в багажника, както и компресора. Интериора на автомобила е Volkswagen дълбоко рекаро, електрическо. Доста трудно се намери това нещо. Салона е изцяло претапициран в естествена кожа, черна, кожени кори. Доста трудно се намериха, но за тях влезнахме в доста интересен бартер. Една седалка за 4 кори. Салона също така притежава roll cage или те наречения от мен show cage. Show cage е рече нещо, което е просто бутафорно. Бутафорно е, защото а, такива са ни законите в България. Ролбара е съставен от а, пластмасови тръби, които не са закрепени никъде за купето, така че да може просто да се разгуби и да се сложи в багажника. Времето, през което се произвеждаше този автомобил, минахме през доста мероприятия, които малко от малко повляха на това мое виждане за автомобила, което съм си имал, както е нали, въпросния ролбар, шоубар го видяхме от австрийците, които са, са си направили автомобилите да изглеждат малко по-спортно чрез нещо такова. Идеята на автомобила беше да е американски и затова вътре в него има доста американски части, като американски колани. Те са малко по-екстравагантни от европейските. Те са на колонката на вратата и се опъват Търсенето на тези части беше доста сериозен момент, защото никой не е виждал, никой не е чувал. Американците търсят европейски части, а европейците търсят американски части. Има дигитално табло, реглашна вулана, волана, гредата, която е над коленете при страничен удар да държи купето, която европейските автомобили го нямат, но американската го има. Идеята на, на проекта беше колата да притежава абсолютно всички екстри за модела и интериора е един сборен пункт на тези екстри, като електрически седалки, подгрев, темпомат, климатик, трети стоп, подглавници на задните седалки. Американската мечта е постигната до най-малкия детайл, като пример табелката с вин номера на таблото и надписа на дясното огледало. Американските части не стигат само в купето, те са и отвън, като например отзад има табла с малък номер, сайт маркери. Колата е снабдена с всичко най-модерно, като пръскалки на фаровете, най-широките вежди за модела, широката броня, широкия нож, Една от екстрата на автомобила се води, че ако огледалата ти са с а, цвят, това е екстра. Ами те са в цвят и са с подгрев. Има подгрев дори на пръскалките на чистачките. Колата е снабдена с а, 17 къстъм джанти, което никога повече през живота си не искам да правя. Сблъскахме се с много трудностни относно направата на тези джанти, Джантата е от двукомпонентен RH, стана трикомпонентна къстъм себринг джанта. Всяко едно болче се изболедува до последно. До това стояне на автомобила отне около 5 години общо и около 2 плътен труд, като колата беше завършена 2019 година, точно деня преди Volkswagen Fest. Буквално колата тогава нямаше нито преглед, нито гражданска. Отиде на платформа до феста. Като на феста интереса беше огромен. Обаче завърших на второ място, вечно втори. На първо място завърши аудито на Росен Илиев, обаче той беше възпрепятстван и отстъпи ходенето на GTI и Трефен в Йортерзе на мен, за което му благодаря. Отиването ни в Йортерзе беше доста вълнуващо, защото автомобила предизвика доста интерес. Джетата се качи на сцената на GTI Трефен в Райф Ниц. Тълпяха се хората около него. Доста атрактивно с въздуха, доста шум издава. Хората се обръщаха зад нея. Станах GTI Official Fan Drive. Ходенето в чужбина доста променят възгледа на един автомобилен фен. Както на мен при мен се случи, защото в чужбина и в частност Австрия, където съм бил, автомобилите са на такова ниво, че може единствено само да черпиш идеи от тях. Примерно карбонови турбофан, които се монтират на джантите. Това е мой автомобил, това е моята мечта. Искам да благодаря на абсолютно всички замесени в направата на автомобила и подкрепата и благодаря ви, че ме изтърпяхте с всичките мои настроения. Искам да благодаря и на WeBuilded за направата на този клип, защото те показват стойностните автомобили в България.